හරි අද අපි කතාගන්න යන්න මේ ෂෝට් වීඩියෝගේ කොයාලගේ චානලගේ ලෝකක නැතිවුණනම් කොම දාපෝ ගන්න කියලා මං උදාහනයක් හැටියට අයිද එමග කියලගමම මේ දස්වට කිය එයාගේ ලෝකක මැතින පේනවා මේක අපිට සේවමච් කියව ගන්න පුළුවන් ඒ කරලා උගලන් ෆයිල්ස් වලට ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ගැලරි එකක් ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න එහෙනම් අදට ගිහින් නම් මම ටෙක් බයිතෙමි YouTube channel එක හොස් දෙවමින්